Was hast du schon für Schuhe entschieden? Wie soll ich mich denn da entscheiden? Schauen wir uns dir mal ein paar Schuhe an. Hi, noch für keine Schule entschieden? Dann kommt doch einfach zum Tag der offenen Tür und wir zeigen euch unsere Schule.